Evoluez și mă distrez uh, Trăiesc real sau poate visez uh, Exersez și creez Unde uh, negativ mă depărtez Un stradă nu înseamnă criminal Pentru societate eu nu sunt deloc normal Când sunt în altă etapă mă mândresc oficial Cred doar în Dumnezeu ce nu ritual Familia se supără că nu gândesc egal Sunt creativ și am un stil mai special Mă îmbrac colorat și investesc doar în cristale Nu mi-e frică de schimbările radicale Iubesc ca un copil sexuale Nu dau importanță lucrurilor materiale Știu cine sunt și cine vreau să fiu Nimeni nu oprește, toată viața o să scriu Evoluez și mă distrez uh, uh, Trăiesc real sau poate visez uh, uh, Exersez trăi de ani Nu mă voi schimba și gold cardul plin cu bani Tot așa frumos și mult mai gen Sabahtı pode ses, uh, uh, egzersiz, şekriyiz, uh,